Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes azúcar? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes pastel? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes galletas? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah, ah. Galletas, pastel, azúcar. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes helado? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes mantecadas? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes chocolate? No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre grande. Ah, ah, ah. Chocolate, mantecadas, helado, galletas, pastel, azúcar. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes dulces? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes crema de maní? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes caramelo? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah, ah. Caramelo, crema de maní dulces, chocolate, mantecadas, helado, galletas, pastel, azúcar. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Comes paletas? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre grande. Ah, ah, ah.